Не бежи. Не бежи, погладь его. Погладь его. Так, погладь. Малыш. Лекс. Давай поиграем вместе Лекс, погладь его. Нажми кнопку.